应该也是我属于胃白果酸不好，胃病。经济舱这种大车好像没有。我喜欢用这种登机的方式，超棒。你好，下班去 s 饭了吗？ 在等餐的时候我想说跟各位聊一下，就是我看到的一些现象。大概在二十年前，那时候大陆的经济啊还没有起飞，很多台湾人都会认为说，哇，大陆的飞机很烂啊，什么有的没有的。事实上是那时候是还蛮烂的。不过这几年呐，其实整个大陆经济起飞，其实他们的飞机就是很新，他们一线的航空公司啊，很多也都换了新飞机。像海南航空，你看平均年龄才五年。 我所看到，他们已经不是像五年前左右，就是那种企业很有钱乱砸钱，已经不是了。我很明显的可以感受这台飞机的一些硬体的设备是有稍微做一点 cost down，比我前阵子在做长龙的时候，我觉得长龙它的用料其实是更实在的。但是我要讲的，你这跟有些人的想法可能是。 不一样，什么大陆企业有钱啊，就乱砸。其实现在整个大陆来讲也是很竞争的，毕竟其实我虽然不常来这边，可是我一年也会来个三四趟。他们现在做生意的模式啊，就连一些店面来讲，都是让它看起来很美，事实上用料各方面来讲就是还可以就好，因为他们推陈出新的那个速度真的太快了。 Maybe 在台湾装潢这些店面，我们的预算是三百四百万，他们希望就是一百到一百五十万，甚至更低就可以起来。航空的部分，在一些装饰的部分，像我刚才去厕所，他们其实都没有很精细。这两三年让我比较有感触的是，他们在人的服务来讲，真的提升了非常的多，尤其是年轻人，就好像刚才，真的不是因为刚才那个空姐长得特别漂亮。 好啦，还是蛮漂亮的。在应对进退的那个讲话方式啊，跟你对谈，你就知道他们是有训练过，而且带有气质的。这个事情不是现在才发生，我大概在三年前左右就发现，大陆在平均二十岁左右的年轻人。 讲话的素质跟涵养真的不输给台湾人，我们也要打自己一巴掌，这个是事实。可是我并不是说所有的大陆人或者是所有的台湾人，只是就我在城市的感觉，就是毕竟我没有跑到三线四线城市，就台北对上海或台北对深圳，其实他们软性的东西啊，真的已经在慢慢超越我们。 他应该不会觉得是我在讲他坏话吧？我拿一个比较成功的在台湾的大陆企业海底捞来讲，你看他们训练的服务各方面，真的跟王品同价位的品牌来讲，其实真的都已经不俗了。我印象最深刻是去年来到重庆的时候，在一家餐厅，因为我是左撇子，可是所有的筷子啊都是摆在右手边，就是。 如果是圆桌的话，会更明显啦。就是每个人筷子都在右手边。我这辈子从来没有人帮我把筷架从右手边换到左手边。去年的重庆就发生，是我有生以来的第一次。他们年轻的服务员已经在观察说，其实客人需要的是什么。我不知道你懂不懂我的意思。所以在我的感觉，海南航空它其实是很大胆。我还没有看过内装，全部用白色的来布置。 然后连空姐的衣服啊，也都是白色为主调，因为白色是最容易暴露自己缺陷的地方。像你可以看到有些白色的装饰的地方啊，其实都已经有点脏了，而且擦不掉。女生如果一直穿白色啊，真的是你要一直非常注意自己的身材。大陆整个企业它的创新力跟勇敢的程度，不是像我们台湾早期那种想法，就是砸钱啊、乱砸钱什么，并不是这样。好了，我要来吃我的晚餐。 我今天点的是鸭肉，所以这边是鸭肉，有两块是比较白的，有两块比较黑，大家再试试看。然后这边有个起司蛋糕跟水果，水果部分也很丰富诶，水里有橙、西瓜、凤梨跟葡萄。然后这边还有个小点，这边应该是类似春卷、饺子跟玉米。其实我最近做蛮多商务舱的，我觉得餐具啊，到现在哦，我还是觉得蚂蚁航空餐具啊是设计最一体最好的。先来吃一口它的鸭肉。 今天的灯光一定很不好，晚上啊坐飞机就是这样。它的鸭肉啊吃起来不会很干，这感觉是比较有腌制过的啦，有点像鸭肠的感觉，就是蛮厚的，我觉得还蛮好吃的。这个黑色的啊，不知道是牛肉还是鸭肉，感觉就比较硬一点，看起来比较像牛肉，有点像牛肉干，不过它嚼到最后尾巴那感觉是好吃的。它敷了一个孟普干。 没吃过，不知道是什么。我来吃看看。然后还附了一个黄辣椒酱，把两个加在一起哦。这个味道好重，我觉得飞机上不太适合给这个，因为这个味道有点像那种菜脯味道。如果你吃啊，隔壁敏感一点，一定闻得到。我来吃看这蒙古干面，它后面有刮胡辣且泡菜，味道好重。 吃起来感觉就是比较酸、比较辣的菜包。最后我就来吃点甜点，你看甜点的味道怎么样？玩笑，我可是有烘焙底漆的，每次都要强调一下。 <laughs> 我我觉得我才刚夸奖完海南航空，那东西可能就是比较不合我的胃口。给春卷一次机会。 老师讲跟我想的不一样，先放回去，还是喝啤酒好了。好，那这个这个不是主菜对？哦，这个不是，这个是。哦，这啊这是什么肉？这鸭肉呀。所以刚才那个是前菜，类似鸭嗓。然后这个肉啊才是鸭肉。给哥，因为在点餐的时候我点了鸭肉，所以我一直认为刚才那一份是主食，结果这份才是。可是我跟他讲说我不要米饭，他还是给我。 吃一口鸭肉看看。这个鸭肉啊，就像一般的炒肉丝啊，就是你不会觉得它很干。这个鸭肉我可以，比刚才这个蛋糕好吃多。然后来吃它的芥蓝菜，芥蓝菜好吃，在飞机上啊，居然还可以吃到芥蓝菜是脆的，真的是脆的，好吃。不过老实说啦，以台湾人的口味。 海南航空的餐点啊，大概我只能给到七十分，它可能比较符合在地的口味啊。哦，烫不哦，没有没有。我们来试一下它的飞行系统吧。一开始来按个中文。 整个触控的速度啊，你看我滑起来感觉是有点累格的，所以并不是非常的快。按一下电影，看一下有什么新的电影吧。这几个影片看起来是最新的没有，《蚁人二》就算还蛮新的，《超人总动员二》好像就有点久了。我最喜欢看的是飞行地图，看一下飞行地图好了。 哇，最近很常看到这套系统，嘉航也是用这套系统。voyager，我们今天是从上海起飞，要飞到重庆，目前大概就是飞了一半。总体而言呢，它的 CPU 感觉满满的，有点累的。不过，屏幕的细致度来讲啊，我拉近一点，算是不错的哦。准备来睡觉。 Every night I see your clearest day It's just something about the way you make me feel I can barely breathe I've been thinking about you 班姐，他们，我将开次门至五号车门，关闭车门，画面结束，可以开启。 到重庆了，我真的非常喜欢重庆，因为我觉得重庆很美。重庆是山城，然后真的美。那今天影片结束啊，如果你喜欢的影片，记得点阅分享然后每礼拜一到礼拜五下午点准时发布影片，我们明天见。哎，我以为很冷，却不会冷，里面好温暖。拜拜。